Я рад вас приветствовать э, в Донецкой Народной Республике, в освобожденном городе Мариуполе, в порту. Я в очередной раз хочу вас поблагодарить за то, что приехали, и это помогает освещать то, что происходит здесь на самом деле, без искажений, и э, по факту уже выдавать для ваших зрителей, для ваших слушателей, э, подписчиков то, что действительно сейчас как развиваются события в рамках специальной военной операции. Для нас это освободительная операция. моя э, война началась еще с Майдана, когда я увидела вот эти э, жесточайшие кадры э, издевательств над Беркутом, и потом мы уже как бы все прекрасно понимали, что как бы это не только закончится в Киеве, это придет, к сожалению, и на нашу землю. Та вот незаконная власть, которая пришла в результате вооруженного переворота, поговорить с Донбассом и услышать Донбасс как нам дальше жить вместе. Но вместо этого Донбассу была объявлена антитеррористическая операция. Безопасность ага. просит вас находиться в гостинице, далеко не уходить. Украинские войска так или иначе снабжали системами типа НЛО. После начала начали массово украинские войска поступать всевозможные системы гранатомета попроще. То есть это одноразовые гранатометы, типа вот Сократ, это вариация шведского АТ-4, М-72 вообще, на самом деле, а, крайне устаревшая даже по информации от самих американских партнеров Украины гранатомет. Вот. Ну, соответственно, то есть э, большая часть этого вооружения начала спихиваться в Украину именно с началом боевых действий. НЛО поставлялись еще до. На территории Донецкой Народной Республики у нас 5 предприятий в управлении. В настоящий момент все предприятия устойчиво работают, несмотря на то, что непростая экономическая ситуация на территориях. Основная нагрузка, которая ложится на наши предприятия, это в первую очередь социальная нагрузка. То есть людям нужно обеспечить э, стабильный доход, нужно поддерживать те предприятия, благодаря которым Донбасс и получил славу металлургического и коксохимического центра э, европейского. Российская Федерация за эту стройку, потому что, я скажу честно, это объект здравоохранения. И, в общем-то, наверное, с начала 90-х годов прошлого столетия на территории Луганской Народной Республики прошлые украинские власти уделяли здравоохранению очень мало внимания, скажем так, обеспечивалось здравоохранение по остаточному принципу, поэтому никто никаких новых объектов не строил. Мы видим поддержку со стороны России вот в плане восстановления разрушенной инфраструктуры. Где-то разрушена инфраструктура имеется в виду от боевых действий, а где-то инфраструктура разрушенная и жилые дома, плюс просто за счет э, безалаберного отношения вот, за годы существования Украины вот, э, к жилищному сектору и инфраструктурным объектам. Опять погибла женщина с ребенком, будучи просто на рынке, которая вышла за продуктами. Ну, нужно полностью прекращать это уже.